assalomu alaykum hurmatli aziz insonlar hamda obunachilar oldingi roliklarimizda biz sizlar bilan qanday qilib nalivnoy pol quyishni ko'rib o'tgan edik endi bugungi darsligimizda esa nalivnoy pol quyganda noto'g'ri quyilib qolsa unda nima qilish kerak degan savolga javob qidirib ko'ramiz agar nalivnoy polimiz notekis quyilgan bo'lsa hech ham qo'rqinchli joyi yo'q nalinoy pol yaxshilab qurigandan keyin gruntovka bilan gruntovka qilamiz. Gruntovkamiz qurigandan so'ng betona kontak bilan ishlov beramiz. Betona kontak ham aytilgan vaqtida soatiga qarab qurigandan so'ng uni ustidan nalivnoy pol qo'yishimiz mumkin. naliloy polimizni rastvorini retsepti bo'yicha tayyorlaymiz rastvorimiz tayyor bo'lgach qurigan betana kontaktni ustidan rastvorimizni quyib chiqamiz quyib bo'lganimizdan keyin esa maxsus valik yordamida ustidan tekislab chiqamiz mana shunday qilganimizda xudo xohlasa ko'ngildagidek tekis bo'lib chiqadi ulangan joyiga yaxshilab e'tibor qilish kerak qurib bo'lgandan keyin mana pravilada ko'rib chiqyapmiz juda ham tekis pravilaga javob qilinmoqda deyarli hamma joyi sifatli va tekis bo'lib chiqdi